Witajcie bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiejsza odpytajka sobotnia będzie trochę wyjątkowa. To jest odpytajka, słuchajcie, która będzie trochę dłuższa niż zwykle. Ta odpytajka zawiera cztery zdania. Cztery pytania, zdania do uzupełnienia. Nie jedno, tylko cztery po drugie, wszystkie one łączą się, mają wspólną cechę, mianowicie w tych pytaniach e, możliwymi odpowiedziami jest to, co macie w tytule, czyli da, da, hin, wo i wo hin. Po części też wyjaśnię Wam czasowniki ruchu i spoczynku i o co tu chodzi. Które, które z te słówka możemy kiedy używać. I ostatnią rzecz, e, w tym filmie pojawią się reklamy, w związku z tym serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście, e, jak Wam się chce, oglądać tę reklamę do końca, ponieważ każda sekunda obejrzanej reklamy na moim filmie, które są umieszczone, no w jakiś sposób to profituje też, nie? I, jeżeli macie ochotę mnie w jakiś wspomóc, to zachęcam do obejrzenia reklam do końca. Jeżeli nie macie ochoty czasu, nie ma problemu, po 5 sekundach przeskakujecie i idziecie dalej. Zdanie pierwsze. Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? To jest wersja polska, wersja niemiecka. Uwaga, na początku jest pytajnik i potem jest geistu. Geistu. Znak zapytania. Co tam z przodu jest? Wo, wohin, da czy dahin? uwaga, oczywiście wohin. Dokąd? Dlaczego? Ponieważ czasownik gain jest czasownikiem ruchu, przemieszczania się. I on odpowiada na pytanie iść dokąd, wohin, a nie iść gdzie, wo. Ja wiem, że w języku polskim, gdzie idziesz, to jest pytanie dobre to nie jest pytanie złe, jest to akty ogólnie akceptowalne. Natomiast tu chodzi o to, że to jest e, czasownik przemieszczania się w języku niemieckim i musi być element hen. Element hen, czy przy wohin, czy przy słowie dahin, jest elementem, który się pojawia wyłącznie przy czasownikach przemieszczania się, których jest zresztą bardzo mało w języku niemieckim jest, to jest czasownik gehen, fahren, kommen, fliegen, rennen, laufen z takich ważniejszych. Nie? Oczywiście jeszcze sich legen i e, sich setzen i sich i stellen, ale to nie w tej części odpytajki. Dobrze, drugie zdanie dla Was. Ja tam już nie mieszkam. Drugie zdanie. Ja tam już nie mieszkam. Nie? Wersja niemiecka. Ich wohne, puste miejsce, nicht mehr. Ich wohne, coś tam, nicht mehr. Co tu będzie, słuchajcie? Wo, wohin, da, dahin. Które z tych czterech? Oczywiście ta będzie da. Ich wohne da nicht mehr. Ja tam już nie mieszkam. Co się stało? Nie może być dahin. Dlaczego? Bo macie czasownik wohnen, mieszkać, czasownik spoczynku, czasownik, który odpowiada na pytanie gdzie, wo, gdzie mieszkać, a nie dokąd mieszkać. Nie możecie do wohnen do, zadać pytania wohin. Skoro nie ma wohin, tylko jest wo, to jest da, a nie dahin, tylko da. Ich wohne da nicht mehr. Ja tam już nie mieszkam. To było zdanie drugie. Zdanie trzecie. My tam nie idziemy. My tam nie idziemy. My tam nie idziemy. Dobra. I teraz zdanie niemieckie. Wir Puste miejsce. Nicht. Wir gehen. Hm, nicht. Pytanie tradycyjne wo, wohin, da czy dahin. My tam nie idziemy. Oczywiście dahin. Wir gehen dahin nicht. Dlaczego dahin? Dlaczego nie da? Ponieważ macie czasownik gehen, macie ruch, macie czasownik iść, dokąd? Do czasownika gehen macie pytajnik wohin. Skoro macie wohin, no to musi być dahin. Nie może być na, nie, na pytanie wohin nie może być odpowiedzi da. Za mało, za krótko. Wir gehen dahin nicht. Dobra. No to cóż, yy, ostatnie zdanie. Czy pan Schmidt, czy pan Schmidt już jest? pytamy, wiecie, dzwonimy do firmy, dzwonimy do jakiegoś zakładu, do biura, bo chcemy ze, z, panem, z panem Szmytem rozmawiać. Czy pan Szmyt już jest? Pytanie. Ist Herr Schmidt schon i na końcu co będzie? Wo, wohin, da czy dahin? Ist Herr Schmidt schon hm? wersja niemiecka. Co tam będzie na końcu? Da. Czyli całość jest Herschmidt da. Już tłumaczę. Tutaj um, w ogóle musi być da, a nie dachen, bo to w ogóle jest czasownik sein, nie jest czasownikiem ruchu, nie? Ale tu, tu też o coś innego chodzi. Słuchajcie, czasownik da sein, bo o nim mówimy to jest czasownik być obecnym. Wiele osób ma problem z tym czasownikiem, bo wiele osób myśli, e, że ich bin da oznacza jestem tutaj, albo inni myślą, że to jestem, jestem tam. Tu nie chodzi o to, czy tutaj, czy tam, tu chodzi o to, czy to jest e, ruch, czy, czy, to jest, czy jestem obecny gdziekolwiek, czy jestem fizycznie, znajduję się tu, czy tam czy pan Schulz już jest obecny na miejscu, na stanowisku pracy? Ist Herr, ist e, Herr Schulz schon da? I tu jest właśnie słowo da, ponieważ tu chodzi o czasownik da sein, o czasownik bycia obecnym gdzieś. Nie? E, jak w szkole macie na przykład zdanie jestem obecny, ich bin da, no to jestem obecny nie chodzi o to, że jestem tutaj, czy jestem tam, tylko że jestem fizycznie w jakimś tam miejscu. Nie? Taki temat. Dzień dobry, proszę bardzo. E, to jest właśnie z czasownikiem design, to jest tak, ta, ta, ten dylemat, że tutaj nie chodzi o to, czy jestem. Na przykład jak macie pociąg już jest, pociąg w sensie na peronie, nie? to macie debus jest schon da to nie chodzi o to, że on jest tam czy tutaj. Tu chodzi o to, że on jest fizycznie, przyjechał, stoi przy peronie, można do, do niego wsiadać. To jest strasznie ważne przy tym zdaniu design. Dobra, wszystko z mojej strony. W tej odpytajce trochę dłuższej niż przeciętnie. Dobrego weekendu Wam życzę. Cieplutko trzymajcie się. Hej, cześć.